Good morning, Mr. Lynch. It's uh, August 16, 2021. It's a Monday and here in Naples, 86 Fahrenheit, around 30, 31 Celsius. This means that it's um, a hot day, uh, very, very very very hot day like in this period but uh, a good day and obviously a total sunny day and uh, today I speak a little in English a little in, in Italian and now I speak in Italian uh, oggi Mr. Lynch cioè, il fatto che uh, ieri sera in seconda serata come è accaduto uh, già in qualche giorno precedente, adesso non ricordo esattamente quando, uh, stavamo trasmettendo su un altro canale italiano il suo velluto blu, Blue Velvet, ma già spiegato, anche a me eh, magari porto il link del video in descrizione se mi ricordo quale giorno è, e tra l'altro l'ho spiegato anche in un suo Weather Report qualche giorno fa, uh, vedere film in questo modo in televisione soprattutto a maggior ragione i suoi film e altri tipi di film sulla stessa linea, non è assolutamente il caso. Lo rivedrò appena potrò, eh, ma ovviamente nel modo in cui dico io. E poi eh, oggi pensavo al fatto che eh, già c'è questo, anche oggi un bellissimo sole, un bellissimo cielo azzurro, ma eh, da mercoledì dovrebbe piovere. In realtà già nel nord Italia stamattina è iniziato a piovere e qui al sud si dovrebbe rinfrescare e quindi dovrebbe piovere da mercoledì e quindi questo caldo torrido dovrebbe iniziare a scemare e speriamo che la temperatura si mantenga più bassa qualche grado più grasso fino poi il tempo a seguire perché questo caldo non è il caldo africano ma certamente è un caldo incredibile, non si può sempre preferibile l'inverno all'estate l'inverno è sempre più gestibile dell'estate secondo me eh, e poi eh, altra cosa oggi sono due settimane dalla Sheveden alla testa rasata today are two weeks from the Sheveden and um, e credo che insomma si veda dalla testa che i capelli, i hair are start to growing uh, and uh, now I speak again in, in, uh, in English so as you see from the mythical window with the color of the curtains today we have those beautiful beautiful blue skies and the golden sunshine all along the way anyway from the mythical window the color of curtains and from my mythical keyboard make a great day him and everyone too